Est-ce qu'il y a des animaux transgenres Des animaux transgenres Je n'ai aucune idée. <laughs> Il faudrait pouvoir leur demander pour ça. Euh, si euh, on prend déjà l'exemple de, la cage aux folles. Oui. Enfin, déjà il y a là une euh, il y a, déjà une certaine mélange de tous ces sujets-là, que en fait que, que les homos, euh, que les automatiquement sont, des, sont tantes, et, puis ils mettent parfois, des vêtements de femmes parce que parce que c'est ce que les homos font. Alors, est-ce que ça c'est transgenre ou cisgenre hmm, Voilà déjà une question. Déjà, est-ce que tu as l'impression, comme ça, si on, si on te demande euh, dans la rue, est-ce que tu as l'impression d'avoir vu beaucoup de films avec des personnages transgenres en prison Honnêtement, non. Est-ce que tu as déjà vu un film sur une prison ou des prisonniers où il n'y a pas de personnage sexuellement ambigu hmm. Il n'y en a pas du tout, non. Non. Alors Vite avant que j'ai une crampe. De toute façon, ce banc est trop froid. Oui. Effectivement. <laughs> ce banc est beaucoup trop froid. Euh, plutôt, oui. Faisons autre chose. Oui. <laughs>